लहर विकास पे है नजर नजर है मोदी जी की नजर नजर शिक्षा पे है नजर नजर है स्वास्थ्य पे भी नजर नजर बिजली पे है नजर नजर रोजगार पे भी नजर नजर लहर लहर भैया लहर लहर है मोदी जी की लहर मोदी जी की नजर देखे दूर दूर हाँ दूर दूर हाँ दूर दूर हाँ दूर दूर बेमानों से हिसाब लेते दूर दूर हाँ दूर दूर हाँ दूर सुविधाओं और हर शहर शहर सुविधाओं पे है नजर नजर करप्शन पे है नजर नजर कंस्ट्रक्शन पे है नजर नजर इरीगेशन पे है नजर नजर नोटोजी पे है नजर नजर लहर लहर भैया लहर लहर है मोदी जी की लहर मोदी जी का फिर के रथ पे सवार फिर से होगा कमल का कहा और बनेगा सपनों का बिहार हो जन जन की पुकार हो जन जन की पुकार निर्भर बिहार जन जन की पुकार भाजपा है तो भरोसा है एनडीए को जिताएं